Guys, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, this is Ju from channel. Please like, share, and subscribe. Ang tutorial natin ngayong umaga ay uh, about how to create a new playlist. Okay? So, ang una natin gagawin ay i-click natin yung Google Chrome. Doon sa first screen, okay? Then, after that, i-click natin yung YouTube. Here. to guys, YouTube. YouTube icon. Double-click natin yung YouTube icon. Then, makikita natin itong page na ito, okay? Yan, ito, ito yung una natin makikita. Uh, then, i-click natin yung profile picture natin. Nandito siya sa right side. Right side corner. Sa top. Click natin to. Then, lalabas yung your channel, guys. So, this is the your channel, okay? Then, lalabas ito. Nandito yung profile nyo, lahat. Nandito yung mga videos nyo Pupunta tayo sa YouTube Studio. Click natin itong YouTube Studio guys. So ito makikita nyo na yung current subscribers, lahat. Yung dashboard. Nasa dashboard tayo ngayon, okay? Then, click natin itong uh, ah, playlist. Ito. Click natin to. Then lalabas na yan yung mga playlist na nagawa nyo before kung nakagawa na kayo. Pero pag hindi pa, you can always uh, create new playlist. Dito siya. Guys, dito sa may cursor. Click mo yan, then lagyan mo ng title, kung anong title lalagay nyo. Lalagay natin cooking. Yan, cooking and lagay yung title doon sa playlist na gagawin ko. So, i-click, i-click natin itong create. Since wala pa siyang ano, uh, video doon sa cooking na bagong playlist, ang gagawin natin ngayon is uh, i-click natin itong tatlong dot dito sa bandang ibaba ng ano ng public Nakikita nyo, may arrow, may arrow siya dito. Tapos, may tatlong dots. So, i-click natin to guys. Then, lalabas yung add videos, collaborate, playlist settings, delete playlist. Okay? So, i-add nat mag-add tayo ng video since empty pa yung uh, playlist natin. No videos in this playlist yet, sabi niya. So, mag-add tayo ng video ngayon. Ngayon guys, lalabas ito, add video to playlist. Makita niyo yan, video search, URL, your YouTube videos. So, click natin yung your YouTube videos, okay? Ngayon, lalabas lahat yung mga videos nyo dito. Kita nyo yan. So, since ang pinili natin ay cooking guys, i-click natin yung mga cooking lang na video, okay? So, ito, delicious and healthy cooking of moringa fruit, bunga ng malunggay. I-click natin yan. So, kailangan maging blue yan, yung mayroon siyang line, rectangular line sa video. Tapos, click natin yung adobo na octopus. So, hindi na kailangan na hit yung shift or control, okay? Automatic na siya. Hindi siya mawala. Then, spicy stream, Shrimp ginsinigang sa pork buto-buto. Beef kare-kare na healthy. Yan guys. Tinulang manok, special na healthy pa. Beef papaitan. At ah, tingnan natin lahat yung mga video ko na cooking. Yan. Ginataan lang ka. Tingnan pa tayo guys. Marami pa sa bandang baba. Tapos, healthy way of frying chicken meat. Flavorful pork barbecue. Sinampalukan na kambing. Isala natin yung pagkain Pinoy. Pinapaitan na kambing. Kilawin na kambing. So ngayon guys, makikita natin 'di ba, na-click natin yung mga cookings ng na video ko. So i-click natin tong add videos, okay? Add. So lalabas lahat 'yan yung click natin doon sa previous page kanina. Lalabas lahat dito. So ngayon gusto nyong i-edit yung ano, yung title, pwede nyong gawin dito. Edit title sabi niya. So bilahan natin kung ilang videos to. 1 14 videos lahat. So fit natin ilagay yung 14 videos doon sa title niya. 14 cooking lahat yan ha. Then, isave natin guys. Tapos, uh, pwede natin gayahin yung ito rin, yung ano ilagay natin sa bandang sa description niya. Or gawa tayo ng panibagong description. Here you can learn different different maging si Filipino food. Yeah, so here you can learn you can learn different cookings of Filipino foods. Okay, so save natin to. Then, para makita natin kung na-save siya, Punta tayo sa refresh doon sa taas. Ito guys, oh, refresh. I-refresh natin siya. So, nandun na siya guys. Nandito na. So, pag i-click natin ito, let's say back tayo. Go back. Then, makikita natin siya dito sa playlist. doon na. Then, pwede natin click to. nandun na siya. So, play all. Pwede na yung play all. Kung gusto niyo mag-edit, kung, pwede, kung gusto niyo rin edit yung uh, playlist niyo, pwede rin. Go back guys sa previous page. Then, pwede natin i-click yung edit dito. Kung gusto niyo palitan yung mga videos or title, pwede niyo palitan. You can always go to edit, okay? Gawin din, This same process guys. Pwede niyo palitan yung yung title, lahat. Yun din. Pwede yung palitan. Pwede kayong mag, uh, mag-move, mag-delete ah, uh, ng video kung mayroon kayong uh, tang tanggalin. Pwede kayong mag-remove. Here. Remove from 14 videos cooking. Pwede yung remove yan. Ganon, basta yung may tatlong datlon sa dulo, sa right side, pwede kayong mag-add, save to watch later, save to playlist, move to top kung gusto nyo i-arrange, i-rearrange, move to bottom, or kaya set as playlist thumbnail. Kung anong gusto nyo kung dyan, maging thumbnail sa mga playlist nyo, pwede nyo i-click ito, kunwari, tapos i-click nyo yung pwede nyo itong gawin, playlist, thumb, uh, set, uh, set as playlist thumbnail. So yan, napalitan na siya guys. So ito na yung uh, parang front page na, or thumbnail ng uh, ah, 14 videos cooking nyo. So ganun lang kasimple guys. Thank you for uh, watching. Please don't forget to share, like, and subscribe. Joe from channel. Thank you very much.